Salut guys, mon nom est JP, bienvenue à Freeride Québec. Aujourd'hui, New Bike Day! J'ai avec moi un magnifique Evil Insurgent MX 2021. Le bike est brand new. La raison pourquoi j'ai ce bike-là, j'ai commencé à vous le teaser un petit peu sur les différents médias sociaux, c'est que euh, Records, Record, Division Boréal, m'ont approché et m'ont demandé si j'étais prêt euh, à rouler pour eux autres pour la saison 2022 euh, je connais euh, JP, un des mécanos depuis des années. Euh, David, très très bon mécano. Les gars cumulent plus de 25 années dans le mountain bike, dans la mécanique. Les gars sont des cracks. Ça fait que quand ils m'ont offert cette opportunité-là, je ne pouvais pas dire non. Ils savent comment que j'aime les vols. C'est pas mon premier, ça sera pas mon dernier. Donc, pour me remercier, ils me fournissent ce magnifique Evil the Insurgent-là qui va remplacer euh, mon Reckoning que j'ai adoré. Donc, euh, si vous ne connaissez pas Bicycle Records, Division Boréale, c'est le bike shop à aller à 5 minutes du Mont-Saint-Anne, 20 minutes de la ville de Québec. Les gars sont représentants Orbea, Santa Cruz, Specialized, Transition Evil et Forbidden. Donc, euh, certaines des plus grosses marques de, l'industrie, certaines des marques les plus underground qui font des bikes débiles. Ça fait que si vous voulez une place pour faire de la mécanique, modifier vos bikes, vous faire des bikes de fou, c'est la place. Les gars sont des cracks, ils adorent ça, faire ça. Donc, euh, ça se peut qu'au courant de l'année, je fasse un petit peu des petits product reviews, trucs comme ça. Donc, vous allez voir un petit peu de contenu de Boréal. Donc, euh, un immense merci à JP et David, un immense merci à Boréal pour l'opportunité. Je m'en vais l'essayer très là. J'ai <laughs> énormément hâte. Ça fait que c'est ça, un beau euh, Evil Insurgent molette. Donc 29 en avant, 27.5 à l'arrière. Euh, c'est le build GX, petit build de base. Euh, les bons morceaux sont aux bonnes places. Fait qu'on a des hubs Hydra, un dropper post bike yoke qui a l'air de super bien aller. Rock Chuck super deluxe à l'arrière, fait que 168 de travel, une ZEB 170 en avant. Euh, toute la transmission est en GX, des freins euh, G2. Ça fait qu'on va l'essayer. On va le rouler stock euh, pour, la, pour la saison. Ça se peut que je change quelques petits trucs. Déjà, les, les Maxis DHF ont revolé. J'ai mis des euh, Wild Enduro qui sont mes tailleurs préférés. Des Cochecore, évidemment. Ça fait qu'on va essayer, ça drette là. Ça fait qu'un immense merci à Boréal. Donc, sur ce, ben, on se voit dans le prochain épisode de Freeride Québec.